E aí, pessoal? Aqui é a Paloma, estou jogando nas ranqueadas. Eu estou enfrentando o Guilherme, O soldado. Toma. Olha aqui meu golpe de novo. Não dá chance pra ele, não. Olha, você achava que ele ia farofar ali. Toma! perfeito! Um pé bonito de paloma. Round two. Meu cara deve vir bravo. Tá tomar perfect de guia aqui. Acho que ele tava esperando. Malvadinho. Oxe, o cara não tá jogando? Ah, doido. Reage, amigo. Eita! Vai ficar soltando o Sonic Boom agora? Toma. Vem. Solta aí sua magia. Uh! You win pra tá ver. Round 1 Fight! Deve vir aqui nervoso. velho pra cima pra já ganhar logo. Uma cabeçada, meu agarrão do urso. Arufeiro. Uh! tchau! Só um golpe! Round two. Ah, agora tá tomando a distância, né? Fica quieto! Eu acho que você tá um pouquinho com medo. Toma. acaba logo. Vai, Batia. Tchau. You win. resistente. Maldito urso branco, é um cara difícil. Venha, maldito urso branco! Round 1 Fight! Pessoal, eu continuei nas ranqueadas e veio outro guile para jogar. Esse... Hoje é o dia do guile. Vamos aqui, meu clássico, bonito. Não, não sei se é sorte se é azar, vi tanto guilha assim. <laughs> o primeiro eu dei sorte, vamos ver esse. Ah! Toma! Tchau! Eterrei! É a farofada. Né? da vida. Fiquei sem reação. Calma aí. Tô falando? Esses, esses aqui. É muito soldado que tem. <laughs> Hoje eles estão tudo à solta. Eita. Olha! Saiu do meu golpe. Fácil. Tá esperta, né? Puxa vida! Calma aí. Para! Ah, meu. Eu não acredito que... Cara, Deus... Achando que eu ia meu, para! Olha, não consegui, consegui fazer nada. You lose. Ah, ganha aí. Round one. Fight. Meu, agora você vai ver, tá? Chega! Não, eu vou continuar assim, ó. Batendo. Para. Poxa vida. Vai, Badinha! Quando você dá o golpe que não sai, ou então quando sai errado. Ai, que raiva. facão não. não lembrou com a oportunidade, com, com medo de não tomar... Vai! Gente! Toma! Ganhar essa. Esse game tá mais... Tá mais esperto. o bait. O meu golpe bem clássico. Guile, Guile, você vai ver. Tá demais hoje! Nossa. Eu não vou deixar tão fácil. Olha, ele saiu! Do... Toma! let's go nada. Para! Ai, só falta mais um pouquinho. Ah, vai ficar assim, né? Ah, eu não acredito! Isso! you win. Round one. Fight. Agora é o final. Vamos ver se o, o treino valeu. Esse soldado. assim. Vai, pula aí pra você ver. Toma, vadia! Solto! Tá Toma! A cabeçada! Round two. Não, agora eu tenho que continuar, porque tá complicado. Muita atenção. Nossa porradona! Vendo aqui, oportunidade pra puni-lo. Matar de vez, tá demais! Toma! Ah. Lindo bem mansinho assim pra te matar. Uh! Sai do foco! Toma, vai! Mangekyou Sharingan! Uh! Yes! You win! E é isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, comente, deixe é, o seu like. Então, até mais. Tchau!